Σπύρος Είμαι οικονομολόγος και διευθυντής της Σχολής Διοίκηση και Οικονομίας του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, που εδώ και 50 χρόνια δραστηριοποιείται στο χώρο της μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτός ο μισός αιώνας εμπειρίας μας έχει δείξει τη σημαντικότητα που έχει η συνεχής εξέλιξη και η γρήγορη αφομοίωση νέων τάσεων, τεχνολογιών και των προκλήσεών του στις εκπαιδευτικέ διαδικασίες, αλλά και τη συνολική εμπειρία που αποκομίσει ο σπουδαστή μα. Στρατηγικά, πολύ πριν την πανδημία, επενδύσαμε σε ψηφιακό αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού, καταργώντας τις παραδοσιακές εκτυπώσεις, το οποίο εμπλουτίζουμε με μέσα, κατάλληλα για κάθε ειδικότητα. Παράλληλα, ψηφιοποιήσαμε το μεγαλύτερο μέρος των υπηρεσιών μας προκειμένου να επιταχύνουμε και να απλοποιήσουμε διαδικασίες όπως η υπηρεσία ηλεκτρονικής γραμματείας, η επικοινωνία με το γραφείο σταδιοδρομίας και η ψηφιακή πλατφόρμα έβρεσης, πρακτικής άσκησης και εργασίας. Το κίνητρο για τη δημιουργία προγραμμάτων e-learning ήταν η πανδημία που επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό όλων των επιχειρήσεων όλου του κόσμου η εκπαίδευση και η κατάρτιση δεν μπορούσε να μείνει πίσω. Αναφορικά με τις διαδικασίες, οι πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, οι εφαρμογές για κινητά, οι ψηφιακές τάξεις ήρθαν για να μείνουν. Και ναι, έχουμε προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε, όπως η καθολική πρόσβαση, το επίπεδο εξοπλισμού των σπουδαστών, αλλά και η διασυνδεσιμότητα των εφαρμογών εκπαίδευσης. Η μεγαλύτερη πρόκληση για εμά ήταν ο ανασχεδιασμό τη εκπαιδευτική μα προσέγγιση και του εκπαιδευτικού υλικού. Ο εμπλουτισμό τη εμπειρία μάθηση με διαδραστικά εργαλεία, εφαρμογέ αυτοαξιολόγηση, online σεμινάρια, αλλά και διαδικτυακέ συναντήσει με επαγγελματίε κάθε κλάδου. Η τεχνολογία μα κρατάει δικτυωμένου. Μα μαθαίνει να εκπαιδεύουμε, να εργαζόμαστε, να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Μα κρατάει σε επαφή, ενδυναμώντα τις σχέσεις της κοινότητα ΔΕΛΤΑ όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτική διαδικασίας, αλλά και σε κάθε βήμα της επαγγελματικής πορείας των σπουδαστών μα. Είμαστε ένα κλικ πιο κοντά.